Wij zitten hier omdat wij hier heel veel goede ideeën hebben opgedaan. Dit is eh, onze, onze favoriete hangout in Amsterdam, ja. de overkant. Het is een van de weinige coffeeshops in het centrum waar je gewoon lekker alleen een koffietje kan drinken ook als je zin hebt. En eh, waar het wel meevalt met hoeveel toeristen er een soort van zitten te braken de hele tijd en zo. Hmm. Dus eh, ja, je kan hier heel chill binnen zitten, ook als het kut weer is. Het is een heel beschaafde coffeeshop. Ja, het is heel beschaafd toen wij elkaar net leerden kennen, toen eh, dachten wij, misschien was het de tweede keer. Was het, echt dag één, ouwe? Dag één? Dag, dag één. dachten wij, zou het niet een leuk idee zijn om met deze gasten die ik helemaal niet ken, een bakje truffels te kopen? En dan eh, elkaar een beetje te leren kennen. Ik weet niet wat de insteek was. Ja, nou, ik, voor, ik denk dat het een beetje was dat wij hadden een soort van wederzijdse... Eh, nou, ik denk dat wij elkaar cool vonden. Snap je? Ik, ik had jou hoog zitten, misschien jij dat ook. En dat wij dachten van, nou, hoe kan ik zo cool mogelijk overkomen of zo? Of zo nonchalant mogelijk. Van, ah, laten we maar even truffels eten. Ja. En dat jij dan als troef zegt, ja, tuurlijk. Eh, <laughs> let's go. Let's go. Nou, toen hebben we dat dus gedaan. toen heb ik soort van in zijn kamer, soort van vier uur lang naar een Jimi Hendrix poster zitten staren. En het was helemaal kut, gewoon <laughs> buikpijn gehad bijna niet met elkaar gepraat. Toen daarna hebben we elkaar een aantal maanden niet gesproken. nou, dat is gewoon leuk. <laughs> omdat het gewoon zo'n kut ervaring was. <laughs> dat was gewoon helemaal kut. En ja. Eh, nou, toen hebben we elkaar toch weer gevonden. Ja. En nu eh, zijn we onafscheidelijk. Nou, die truffels waren niet leuk. <laughs> nee. Maar ja, de full circle is dus wel dat ik laatst koffie ging halen. Ja. Naast die smart shop waar we toen die truffels hebben gehaald. En guess what er aan stond in dit smart shop. Taylor Swift. Frank Zwaap. daar. ja. Je hebt hier ook een Fernandes gitaar. Met een speaker erin. Vet. Dit is de plug. Dit is waar wij ooit een paar keer een gitaar gekocht hebben en graag komen. The garden gates were talking over Blades of grass are upright daggers Palace speaks announces solemnly We've just lost another way. Wij werken vrij sloom. Dus eh, voor ons was het, eh, voor, onze, voor ons oeuvre was het eigenlijk wel aangenaam dat de tours en zo niet doorgingen. Daardoor hebben we nu wel weer een EP af waarvan ik me afvraag of die al zo snel afgeweest was als we hem wel moesten toeren. Ja, ik denk dat we nu dichterbij dan ooit kwamen met, bij, bij de muziek die we zelf luisterden. Dus dat we eigenlijk, eigenlijk was de eerste EP die vrij digitaal en vrij indie en eh, slaapkamer, eh, slaapkamer sound heeft, was dat ook een soort van mikken op 60s revival. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Ja, maar dat lukt ja, een beetje. Ja, we hebben nooit geprobeerd om iets te maken wat bedroom pop klonk. Nee, dat luisterden we zelf ook helemaal niet, dus dat is toevallig gebeurd. ja. Die eerste EP. Dus ik denk inderdaad dat we nu. Het was wel gezellig. Het was wel gezellig. Maar ja, ik denk dat we nu wel dichterbij zijn gekomen met bij de sound en de geluidskwaliteit. En, ja. Eh, maar het is wel zo dat het, we hebben dus voor het eerst opgenomen op tape, analoog. En dat is wel een proces wat waar, waar wij nog niet zozeer bekend mee waren eh, in de zin van dat we dat zelf al een keer gedaan hadden. Je moet heel erg duidelijk een idee van tevoren hebben wat je wil gaan doen. Je moet eigenlijk al in je hoofd horen hoe je shit moet gaan klinken voordat je het gaat opnemen omdat je ook tussendoor dingen moet bouncen en dingen op dezelfde track moet gaan zetten. Ja. En er daarna niet meer aan kan komen. Dus dat heeft ons ook heel erg veel eh, extra respect gebracht voor artiesten van vroeger waar wij eh, graag naar luisteren. ik ben dus een soort van <clears throat> sukkel die er twee jaar geleden achter, pas achter kwam dat de Beatles echt super vet zijn. Nu is dat echt mijn favoriete band, maar ik had nooit zo heel veel mee. <laughs> Eh, dus ik denk dat we elkaar daar ook heel erg in gevonden hebben. En, ja, shit zoals de Beach Boys en de Beatles en de Kings zijn wel de grootste inspiratie. Ik vind de mamas en de papa's ook echt de mamas heel, papa's, ja. vet. Ja, dat zijn de grootste inspiratiebronnen voor dit album geweest. Of deze EP geweest. Ja. <coughs> Dan zijn we wel beste vrienden, ja. klopt. Absoluut. Ja. En dat ging, eh, dat is nu een beetje... <laughs> Eh, ik denk ook dat we een soort van <laughs> meer beste vrienden zijn dan eh, collega's. Ja. ja. Dat is wel een goede basis ook, denk ik. We hebben ook nooit ruzie. Als we ruzie hebben, dan duurt het altijd 10 minuten en dan zegt een van ons wel als eerste zo van... Hey, ik Wordt er altijd gehuild. <laughs> en dan zegt een van ons gewoon als eerste van, hé, ik was ook wel een beetje een sukkel. Ik ben ook gewoon een sukkel. En dan is het weer goed. Oké, one, two, three, four. Stay. Sir David, please bring back the Holocene before it's sold and auctioned off. Can you have it broadcast on the BBC? I'm pulling on the threads of best wel nou, coole Nederlandse, ehm, Nederlandse muzikanten uit de scene. Eh, daar kennen we veel van in ieder geval. Dus we hebben, ehm, wilden we eigenlijk een video maken met heel veel figuranten. En dachten we, ja, het is veel leuker om een soort supergroup, ja. supergroup eh, dat het, misschien wel zo zou, dat het misschien wel zo zou kunnen zijn dat mensen dat over 20 jaar kijken en dan zeggen van wow, kijk wie allemaal in deze video zaten. Ja, ja, eh, precies. en ja, het is ook gewoon cool, want heel veel mensen die dan in die video bij ons figureerden, die vinden wij ook tof en daarbij gesprek voor. En wij vinden het ook cool met, met hen op film te staan, weet je Ja, ja en, en eh, onze band zit er natuurlijk in. En eh, Nana Adjoa, Daniel Smink van Altin Gun. Domenico van Tori. Joy, Baby Eco zit er zelfs in. Dus eh ja, good shit. Dit is het allerbelangrijkste om te vertellen over die video. Het is natuurlijk gewoon een complete rip-off van Pete Drake. Ik weet niet of jullie die video kennen. Forever van P-Drake hebben we gewoon geprobeerd na te maken. En dat is weer helemaal niet super goed gelukt. Maar dus wel redelijk. Wel, leuk redelijk. Ja. Volgens mij werkt dit zo. Hier, ik ben, ben gewoon aan het gym, joh. Nou, verder vinden we het gewoon naast muziek maken gewoon heel belangrijk om ja, ook wel gewoon kast te zijn. <laughs> nee, nou, we zijn niet super sportieve types, maar... Eh, nou, eh, praat voor jezelf, uh, eh, koekaas. Ja, ik mis het persoonlijk wel. Daar, nou ja, of live spelen mis. Ja, ik vind het gewoon altijd fucking eng. Ik heb gewoon heel veel paniekaanvallen altijd. En ja, dan moet je zingen en gitaar spelen en dat is best wel moeilijk terwijl je een paniekaanval hebt. Dus <laughs> Ja, het is een soort van dubbel antwoord van ja en nee. Ik denk dat ik het wel mis, maar dat er een soort van kanttekening is die ik er altijd bij heb. Omdat ik het wel dus altijd super eng vind om live te spelen. Dat je denkt van als ik nu in mijn broek pis, dan ziet iedereen het. Als ik nu, weet je, over mijn nek ga, guess what, ziet ook iedereen het. Ja, ik weet het niet. Dat vind ik, ja, ik heb daar last van. Ja. Het kost me wel altijd veel energie, maar als het dan goed gaat en het is leuk, dan haal je er ook wel weer veel energie uit. Ja. Dus het is een beetje dubbel. Ja. Ik vind het wel heel leuk om de dynamiek tussen een publiek en een band te voelen, weet je. Oh, en gewoon het hele, de showbiz en de lichten en weet je, het donkere podium <laughs> voordat je af... Ja, dat is gewoon vet. Ja, ik kan er flauw over doen. Maar ja, een hele volle zaal met mensen en jij die daar... Ja, de showbiz. Ja, jij vindt mijn woordkeuze raar. Je wordt iedereen wordt er altijd gevoelig van, zo backstage. Het is wel een soort emotioneel ding. Altijd, ja, het is wel emotioneel, want je gaat best wel door een soort van... Je gaat, wel dingen, je gaat dingen zeggen als, we gaan het gewoon leuk hebben. Ja, ja. We gaan het gewoon leuk hebben. We gaan het gewoon leuk hebben, dat is het belangrijkste. <laughs> ja. En dat is ook zo, dat hebben we een keer ontdekt. In Frankrijk speelden we een festival. Ja. En eh, wij waren altijd, eh, nou, er was best wel een gespannen sfeer en er werd best wel Ehm, we gingen niet zo goed om met fouten maken en onderling waren we streng voor elkaar. Ja. En werden, werden fouten afgestraft en ook altijd benoemd na afloop. En toen hebben we een keer in Frankrijk besloten van, weet je wat? Uh, fok al die stress, we gaan gewoon een, een relaxed show spelen. We gaan het gewoon leuk hebben. En toen ging die show veel beter ook, want dan is iedereen ontspannen en weet van oké, ik kan een fout maken, dan is het niet erg. Want dan word ik er niet afgerekend. Ja, ik had vooral een handje van dat het enige oogcontact wat ik met mensen op het podium had was als ze een foutje maakten. Ja, <laughs> ik heb wel eens gehad dat ik dan zo'n gitaarsolo zit te doen en dat je eigenlijk zo voor je uitstaarde. En dat ik een foute noot speelde en dat je dan zo... <laughs> maar ja, dat... Eh, ja, daar leer je weer van. leer je weer van. En nu doen we, proberen we het altijd gewoon hard te oefenen en in de repetitieruimte streng te zijn. En dan als het erop aankomt bij de show, dan is het gewoon Ga gewoon relaxed en als het fout gaat, swa. Ja. Of suave moet ik eigenlijk zeggen. En... <laughs> Showbiz, ouwe. Top. Show. we zijn aan het sparen, man. We zijn aan het sparen voor een album. We zijn aan het sparen. Als ik later groot ben, ga ik een album maken. Ja, dus... eh ja. <laughs> Precies. nee, <laughs> maar... ja. Eh. Maar eh, ja, we zijn aan het sparen, want het is best wel duur een album, man. We willen ook heel graag dat het album een beetje cinematisch klinkt en zo. En dat je dan, dan moet je ook strijkers en blazers gaan betalen en dat is gewoon echt heel erg duur. Dus, eh, ja. en, en, dat is het lange antwoord. Het korte antwoord is dat we een deal hadden getekend en we oh, moesten twee EP's uitbrengen. <laughs> ja, toch? Ja, dat is wel eigenlijk Wij waren ook al klaar voor een album, naar de vorige EP, maar we moesten dus nog eentje door de structuur van de deals die we hadden. Ja. Dat hadden we heel goed geregeld. Dat hebben we heel goed bekeken. Ja, het is prima, maar wij willen dat ook net zo graag als iedereen. Ja. Dus eh, we zijn er bezig. Ja, we zijn aan het werk.